Gemi de gitti yalnız. That was your plan. You're both cracked. Haritada gözüküyor mu burası? Hala Helheim'deyim. Odin'in gizli zımbırtısındayım. Now. Teşekkür ederim. Sayenizde. Gerçekten sayenizde. Ama şunu fark ettim gerçekten hani boşa gezmemişim o kadar sağda solda. Ya e, çok güçlendi adam. Ah Tüm istatistiklere bonus. Yavrum benim ya bana böyle şeylerle gel işte. Bunu nereye takayım? Kıçıma tövbe. Belime mi takayım, elime mi takayım? Şimdi Kratos sağlığı kritik seviyeye indi de runik tüf veren avantaj. Ben bunu kullanıyorum bu iyi. Tüm malta fırla geç. Buraya dış diyarın gözünü takayım. Aynen. İnanır mısın bazen yayın yapmayı düşünmüyorum. Böyle gezeceğim zaman yayın yapasım gelmiyor. Aha burada bir de gizli oda var. Bir dakika dur ya. Zaten buradan başka bir yer yok. Aa şurada bir yerde. Aşağıdaymış. This is Odin's. I'd recognize his atrocious taste anywhere. Zalimce zevkini. Bu bu kadar şey. Bütün bu şatafat. İyi enerjim dolu. Yani onları kırmama da gerek yok açıkçası. Look at that. Hmm. It's the missing panel about Tyr. Tyr hakkındaki kayıp kitabı. Evet bunu söküp buraya getirmiş namussuz. He always has Her zaman kendine has sebepleri vardır. Bakabilir miyim? Hadi bak. Wow, this is most unexpected. Why? What does it mean? I haven't the foggiest. Isn't that unexpected? Good. Look, clearly at that. bir Traveling somehow. Perhaps magically. But what's that to do with the giants that they should devote a shrine to it? I'm afraid that is none too clear. What are those runes in the corners? Not runes. Symbols from Oha Omega. Bu bizim sırtımızdaki. Aynı zamanda God of War'ın da savaş you? This one I know too well. Oh. Yani bu His eyes. Dur bir saniye. jewels. Like yours. No doubt signifying the gift of sight the giants granted us. Give me a closer look. Interesting. Oh, Very interesting. What is that? Secret plans concealed by Tyr so none could access but him. And those few others the Giants trusted. Güvende kişi biz miyiz? Oh, <laughs> Yok dökmedim. What do you mean, Ed? You said we were out of options. Don't you see, brother? Odin never gave up hope, and neither should we. He knew there was a clue in here, but we're the ones who found it. These plans are for a key to some chamber Tears kept hidden. I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. How do we make this key? I suggest we ask a dwarf. That symbol on the temple door. It's a bunch of rooms together. Peace, unity, hope, other things too. Tio's own design. He made this door himself. Oyunda en beğendiğim zırh kıyafeti Tyrin zırh birlikleri kıyafeti. Ama gel gör ki normal Ender Efsun diye geçiyor. Yani efsanevi değil. Anam. Bacaklarım. Boy. Before. When ha? you saw. I didn't see anything. You did not see me with someone. An old man. What old man? Yani Atreus'a bazen kızıyorum ama şu an ısındım. Yes. Anlat ya sen de ne Very sıkıntı yaptın. All right, let's get back to Midgard and see about making that key. Where's that dwarf? Evet, Midgard'a dönelim. Annesi de tüleni oyun sonunda dökmeyecek mi? Marrowhead, why did you not tell us Balder is the son of Freya? Ha! He is! It's shocking every time I hear it, and yet obviously I know it. When I think about Balder and Freya The mayor? Yes, lad. Freya. How's that, brother? Hey, tell me Balder's vulnerability. Baldur Balder is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Wait, what is happening? He is bewitched not to speak of what he knows. I am? I am! Oh, that's it precisely. I wonder how long that's been so. Bunu söyleyecek She had my head at her mercy. Or back when I figured out Baldur's weakness. Kesin. Peki bir soru soracağım. Şu bitsin bir soru soracağım. Allah inşallah soruyu unutma. But Boulder is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Ah. Enough. This means there is a way. If he troubles us again, we will find it. Hocam soru şu. Aha soruyu unuttum. Is it a weapon? Az bir dakika soruyu unuttum ya. Of. Ha. E, ee, ikinci göz. Bu Mimir'in ikinci gözü yılanın midesinde. Ha. Yani selam icabı mı buluyoruz yoksa ekstra bir şey mi? delicate and ah, Okay, smart guy. And where do you propose to find a lump of quality scap slag? Last time I saw one, I could still get rigid down south. <laughs> Shut your mouth, is that? Where did you? I had to get my hands dirty. <laughs> well, don't just stand there. Let's do this. What? You? You're fine with working on something that's not a weapon? Oh, hell, why not? <clears throat> I can grow too. Oh, watch, watch the spine. Keep your wrist loose. No, you keep your wrist loose. yeah, I need more heat here. Coming up. You gonna temper that steel longer? It'll need to. I triple quenched it with Draugr See? How inventive. And sanitary. Draugr, yeah, you. You clever little beaver. Never too late to learn a new trick, is it? Yok artık. No, it's not. Heyecanla bekliyorum. Here it is. Nope. don't forget this. Şimdi bu yaptıkları şey tam olarak ne işe yarıyor? No, quit your grinning. It's downright unsettling. It's just nice to see you together. But now the rune on your brand looks different. Yeah, price of uh, reforging something what broke. I knew it. You two love each other. Oh, cut it out, Princess. You're gonna get me all weak. I like Kardeş kardeştir değil mi? Don't you? We have work to do. Şimdi boruya gidiyoruz değil mi? Gizemli kapı diyor 88 metre. It has to be somewhere around the temple. Hadi bakalım. Ee, ne tarafa gidiyoruz? <clears throat> yani şimdi yukarıya mı çıkıyorum? Aa bu kapı. Tears rune. This is it. Kelleye güveniyorum o zaman. Jotunheim'a bir yol. What is this place? Your guess is as good as mine, little brother. tree. We're underneath the realm travel room, But why is the floor on the ceiling? Those realm doors seem to mirror the ones above. Yo. Eh, ne Çocuk yukarıya bir şey dedi ama. Up there. Tyr used the same magic to protect the Black Rune. The clue we seek may be inside. Huh. Right next to the Yodenon door. Interesting. But can we reach it? Not from here. Oh, ya ne oluyor? Şu an anladım Sarap oğlum ya. one inner sanctum within another. Those statues. Looks like more giants. Whatever it's here did for them must have been big. Hiçbir şey anlamadım. Tirin salonu. Ee, kum kasede iş yok. boy. This is the rune for Jotunheim. That's right. And look, we're on the other side of the door. The upside down door. What are you thinking? Stand back. Okay. It's moving! What's moving? Everything! Ah! Extraordinary. The whole room is built on some kind of axle. There's chains on both sides. Without those... <clears throat> we can flip the temple. All right. You... what now? Yogurt. Okay. -oh. Things are happening. I'm not sure. don't think they're what attacking. the hell? Want me to read this one? Boy, on the statues. I see them. It says boy. Hmm. Ominous. Go on. Read. Before the first, after the last. Nothing between, no shadow cast. Ah. Ruh. I'm quite sure flipping the temple is the only way to reach them, whatever it is. Use. If you mean to break those chains, I'm afraid you'll need to go see to it personally. Bunları nasıl kıracağız? Devler tutuyor. Öyle mi? Şimdi zaten şurada bir şey yok. Devler evet. sure what happens when we recklessly upend a room that's rooted to eight other realms. I'm curious, of course, but it's a leap to imagine it gets us to Jotunheim. I don't mind. Tamam. Well, Ama kum kayboldu bir anda. Perhaps you and Tyr are the same kind of mad. Şimdi şurada bir kapı var. Burada bir cacık yok. An army. Oha olaya bak. Statues. Bunun hepsini canlandırmışım. Tyr often said that in the world of PC and Vision, the only soldiers we'd need would be statues. Bless his heart, but the bugger did take himself rather seriously, didn't he? Kum kase kayboldu zaten. Allah! Şimdi ben bunu alsam. Oh yeah. <laughs> Çok kötü oldum. Yalnız bir tanesinin şeyi yukarıdaydı fark ettin mi? Yukarıya mı atmam lazım acaba? Bak. Şu ta arkadaki. Şimdi bunu alsam, onu atsam. Aha. Again with the death trap. E bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu attım. İlkinden geçtim. İkincisi tam yukarı çıkarken mi atacağım? Again with the death trap. So that's it then. Dur bir yolu var. Aha. Tamam. Again with the death traps. Burada bir kıyamet kopacak herhalde. Şöyle bir bakayım şöyle etrafa. Yok. Satarım ben. Burada kesin ona bir şey yapılacak. Abi bir yerde ses geliyor ya. Ha elimdekinin sesi Allah'ım ya. Kafayı yedim. thought, brother. Why don't you let the lad carry me for a while? And let you miss this? No, Abicim bunu Oh yeah. Aha. Dur. bu birin eli sadece ama. <clears throat> ya. Lan. Of. En nefret ettiğim yaratıklar. Gel hayatım. Tamam. Abicim bu ne ya? Focus up. Allah bir de bu dönüyor ya. bak hareketlere bak. Kaç kaç kaç. Kaç. Kaç. Kaç. Acaba bu ikisini nasıl halledeceğim ben ya? Bir tane de değil iki tane birden ya. Şu ortadaki şeyi patlatabiliyor muyum? Görüşürüz hocam. Çok sağ olun izlediğiniz için. Görüşürüz. Ben bunları hallederim. Hallederim de nasıl? Yani hangisi vurdu bana ya? sen nereden geldin ya? Hadi birini halletsem belki öbürü daha rahat olur da. Öbür birini de halledemiyorum ki. Burada ben peş peşe runik saldırılarla bir gireyim. ortada dönen şey olmasa. sen nereden geldin ya? 똑같아 똑같아 차차차차 falan yemiyordu bir şey ya. Böyle böyle yavaş yavaş halledeceğiz ama. Şimdi hızlı saldırı yapacağım. Çok iyi be. Biraz da şans bizim yüzümüze gülsün yani. İyi Allah'tan hiçbir şey götürmedi ya. Şimdi gideceğim. Saldıracağım öldürecek beni. Oh be. Allah biri daha var. Aa, buradan geri gideceğiz. E, gelin. şeyler. Now we can decipher those Nepal And the travel rune is here too. You wanna go? Nalfheim diyarını okuyorsam bu Midgard gölündeki Dokuzlar Gölü'nün etrafındaki şeyleri de okuyabilirim. Stop! Hadi be. Buraya kadar getirip de böyle bırakmak hiç olmadı. Son vuruşlarıydı. Hani neredesiniz ya? saydır onu saydır. Sal Şahancım hoş geldin. Come. The other chain waits. Şimdi şunları bir alayım. ben nereden gidiyorum pardon bunu aşağıda donduruyordu. İyi de bunu nasıl donduracağım? Hadi buradan da çıktık. Ah, it's the other kind. Variety is so important. E, Şun... Ha şu an kilitli. Tamam. Diğer tarafa gidiyoruz. Evet sen yokken bayağı ilerledim. <laughs> ki buradan nasıl geçeceğim ben ya? Böyle üçünü aynı hizaya getireyim mi? Çıktım. Hayır öyle bir şey yok. Logonun olması lazım. Boşuna mı yayın yapıyorum diye düşünüyorum. Bir saniye öyleyse. bir hata olmuş. Of. Bir hata olmuş. Yani idareten şöyle dursun. Şimdi gözüküyor mu? Boşuna yayın yapıyorum o zaman 1 saat 46 dakikadır. Şimdi bunların hemen hemen hepsini aynı hizaya getirdim. I truly do hate this part. I know. Burada ekstra bir şey var mı? Abo. Burada nasıl yapacağım şahını? Hadi şunu at. Aa Allah ben yerim. Could be quite a wait. Nah. They're just waiting for us. Şimdi bunu çıkartıcı burada da gene bir kıyamet kopacaktır büyük ihtimal. Yukarı bölüm ters çevir. Ama nasıl? Şunu aşağı atabiliyor mu? Çok iyi. Sanki bir yerden öküz sesi geldi diyecektim. kadar daha nasıl kaçacağım ya? Depar atarak koşuyorum yine yok. Depar atıyorum ya. Adam combo yapıyor resmen ya. Kaç kaç kaç. Hadi artık sersemle artık ya. epey şey verdi. Yeter. Ya ne başlıyoruz ya? <laughs> Buradan geçerim ben. Ya nereden geldiniz? Şunu şunu. Baltayla baltayla. Ya nasıl tutturamıyorsun? Nasılım şu an? Time to flip the temple. Yes, sir. Let's just agree to stop saying split the tent. It's starting to sound normal. Gözüm kamaştı mı? Ee, tapınağı çevirmem lazım. Hala nasıl şey hareket etmiyor bu? Aa, bak. Another one here. It says his name is Bergomir. I think mother said he was one of the giants. Aye, that he was. And quite a bit more. Looks like he had a lot. Boy, Fazla gezmediğin için. Şimdi ben nasıl yukarı çıkacağım buradan? Hadi soruyorum. Aha daha yeni. Brothers, I know what I promised, but in case this doesn't work, just remember, Tyr had good cause to create these obstacles. He's kept Jotunheim out of Odin's reach, but the world is hardly at peace. No, but it's got hope. We're all working together now. We have unity. That's what the rune on the door to this place was telling us. Şu tapınağı ters çevireceğin ne olacak çok merak ediyorum. Ondan sonra bırakacağım zaten. Hadi artık. Lift with your legs, brother. He knows. Just trying to be helpful. Vallahi bravo. Resmen kenarlarda rulman var. force is the answer, I'll be quite happy to be on your side, brother. And we're not dead. That's a plot. See that, Mimir? Nobody can do all this alone. All these obstacles. They're just chances to prove we're the ones who can beat them. Yarın yayından önce şu yapamadığım şeyleri yapmak istiyorum aslında. You and Freya? Yapamadıklarımı toplamak istiyorum. But when we all work together, we do make a good team. And that's Tyr's test. That's why we're gonna make it to Jotunheim. Do you hear that, brother? Lad's found his equilibrium. What's that? You speak wisely, Atreus. And that is good to hear. Ha! I guess the temple was made to be flipped. Look, the tree's upside down. Or... Şuralarda bir şey var mı? e Bu kirdi have we got? both Some sort of travel stone. Let me see. Great are them Lazarus. That's the Unity Stone. You know it? I wasn't sure it existed. If Tyr possessed this, that explains how he could visit all the realms and other lands to boot. Why, Anderson? He held this in the panel at Odin's library. Yes. Yes, that's it. I understand now. It shows Tyr walking the realm between realms. You know how you must never stray from the path. Well, Tyr always followed his own path, if you catch my meaning. The realm between realms. Diyarlar arasındaki diyar. Bu devler diyarı mı oluyor? Jotunheim'a bir yol. Jotunheim. Bunların nasıl okunduğunu da bilmiyorum artık da. So you're saying Kyr's shrine showed him stepping off the branch of the world tree. And you're thinking to reach the secret path to that's what we need to do? I am. Oh dear. That is what you're thinking, isn't it? Ah, Jotunheim'e yolculuk kapısı açıldı. I am more than okay with not throwing ourselves over the edge of the world tree just yet. In due time, boy. Ah, really? Muspelheim'da bir saat oynada bitirelim. Bir saat daha dur. Erken daha saat. Bak saat erken biliyorum ama yarın okulum var. Seminerler bitmedi hala. Niflheim diyara erişilebilir demiş. Asgard. Bu diyar zaten meclis. Svartalheim. Ee, nerede? Jotunheim. E Nereye gideceğiz şimdi? Sağ olun. This will be our best work yet. Just need a little help from you lot. Hadi iyi çalışıyorsunuz hadi. Jötunheim ama Diyarlar arasındaki diyar. If you're thinking about hurling us all into the void, I hope you're quite sure Wasn't it your idea? Find our own path, right? Bollocks. This is where Tyr stepped beyond, and the Unity Stone protected him. Hadi bakalım. Ready? Ready. Well, if this is it, lads, it's been an honor. Our faith head. Sanki Olimpos'tan düşer gibi. This is incredible! Kadının kendisi. Oh, how can I be so nauseous without a stomach? Ya böyle bir yerde çözdüm. Look. The tower. I knew there was something down here. Amazing. How do you hide something that exists in all realms? Cast it out of any realm to the space between. Clever old tier. Is Jotunheim on the other side? Can't be that. It's not like you go through Vanaheim to reach the Midgard Peak. But how do we use it? I'd suggest we look inside, but stay alert. Tyr's little challenges are never as simple as wow, they appear. Şeyler. I have noticed. Ee, uh, alev meşale şeyleri. Böyle tarif edemedim. Well, this is sparse. The pedestal. absorbing the stone's energy. Something's happening. Is it moving? It's moving! It knows what to do. The stone served its purpose. We're fulfilling Tyr's spell. What happens now? No idea, brother. But after that fall, I'm sure we're past the worst of it. it smells like Nephil. Done? Oh, no, this is considerably worse. Right, right, brother! Var mı başka? Kaç. Ne kadar var ya? Ya ya ya ya ya ya ya ya. Abicim bu nedir ya? Nereden ne kadar geldiği belli değil yemin ederim. Bir kere daha deniyorum bırakıyorum. Bak. Gelişini iyi tokat attım yalnız. atlayacaksın. Fuck ja. Aa gene geliyor bir şeyler. Oh, Lan. Alfa'yı benzi Allah. Ya ya ya ya ya ya. İki tane birden. Ya bunu mu yaptım ben ya? Kurtları sal oğlum, kurtları sal. Şuna vur ya. Ya. Şunu bir tanesini halledebilsem. tane kaldı. Oh be. Ne yapacaksın şimdi? Kaç. Nerede? zannettim ya. Of ya. Ya. Nasıl koşuyor ya? tabi ya. Ya nasıl bana değiyor ya? Neredesiniz? Artık ayın ya. Ay, artık ayın ya. Ayın ayın. La behind you diyorsun, arkanda diyorsun ama bir türlü gözüm açılmadı ki kardeşim ya. Bak yine. Of. Aha birinci canı kalmış. Bak. Aa işte. Bağdaş kurdum. Bacağımı da popomun altına aldım. Bunları bitirdim demek şimdi. Nerede bu? Ha gel. Şunu şunu. Şu kurtları bir sal ya. Ya sen nereden geldin ya? Ve ayın artık da ayın daha ne olursun ya ne olursun ya. Ayın da bir gözüne bir şey diyeceğim şimdi ya. Ha başa baş mıyız? Seni bundan haklayacağım dur. Ya buradasın buradasın. Au! mu yaptım ben ya? Onu mu yaptım ben? Onu mu yaptım ben? açıl artık ya. Açıl ya. Gözüne bir şey diyeceğim şimdi ya. Ya Allah'ım ya. Gidiyorum üstüne denk geliyorum ya. Üstüne denk geliyorum abi. Az olaya bak ya. Öldür şunu oğlum. Bir tanesini öldür ya. Oh be. Sen açıl artık ya. kaç kaç kaç kaç kaç. Açıl, gözün açılana kadar kaç. Alırsın onu sen. Hala niye? Hala ölmüyor. Kim oh, geliyor? Her şey haldeki yaratıklar. Başlayacağım Kara Elfli orduna da. Dur şimdi neyse full canlı döneceğim buraya. Adam ne tuzaklar kurmuş ya. Ee. Hı. Kaç tane adam var burada ya? Ya yok artık ya. Adam beni arkamdan vuruyor ya. Adam koştu koştu koştu. Kılıcı bir anda bir soktu. Allah'ım ya. anyway. iyi çok iyi çok iyi. Bir de bu. Hemen hemen hemen. Allah'ım ya Allah'ım ya. Adam komboya bağladı ya. Of. Bir kere sırtımı döndüm. Sadece bir kere sırtımı döndüm ya. Of. Ağzını burnunu kıracağım şimdi. Ya seni de kalkanına da sana da Diğeri nerede? Bak bak bak bak bak. Bak. Bak. Adam arkamda ya. Şimdi ben bunu böyle vuruyorum ama adam bir birazdan bir hareket yapacak beni bir seriye bağlayacaklar bunlar. Allah hep de babalara kaldı geri ya. birini daha aldım. He he oldu. <laughs> ya ya ya ya ya böyle bir şey var mı ya? Son kez deniyorum. Şahan bir de yazmışsın. Aa hatırladım burayı. Bir zahmet hatırla ya. Adam kılıç sokuyor direkt ya. La bu nereden geldi? Adam nasıl geliyor ya? Vallahi adam Bu jortlar. Şunu aşağı atabilirsen. Kaç şuradan kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç Abicim. Bak ya. Bak. 3 tane peş peşe. Kayboldu. Çok iyi. Şunu öldür. Ha. ha. Şimdi şey, bu mobaları kaldı ama mobalar da tehlikeli ya. kaşınıyorum ya. Vallahi kaşınıyorum. Bak ya. Şurada bir iki enerji var ama alabilsem. Abi adamların sağ solu belli değil ki. şuna at şuna. Bak. Aman aman tehlikeli hareketler yapma. Şu şu. Şuna saldırabiliyor muyum? Bir daha yapar şimdi o bir şey. Öbürü nerede? Şimdi şey seni nasıl yapayım ben? Neyle öldüreyim şimdi ben seni? Oh be. Aa ah işte. ah hel hay. Bas bunu. Evet burada da böyle Allah. Ağzına tükürdüm şimdi. Dur. Dur dur dur dur dur dur. Şurada ekip var. Şunlara. Büyük nerede? Çok iyi. La oğlum. Çık tepesine çık çık çık çık çık çık çık. Şimdi ben seni nasıl öldüreyim? Değil. Artemis'in gazabı. Bakayım neymiş. Oo iyiymiş. Bu iyiymiş. Ben ne kullanıyorum? Hiddetleri tarzı. Bu da iyi aslında. Al ya sersemletme kuvveti var bayağı bu. Allah bir tane daha. Ee? E. Ee? E, köprüye geldik tekrar. Oo dur. There's the bridge. We did it. Evet. The tower's back where it belongs. Now Tyr's travel room can take us to Jotunheim. How did Tyr do this? Odin suspected the giant secretly possessed some remnant of primordial Jotnar creative essence, the stuff all realms were made of. The Unity Stone must have been fashioned from that essence. To trust an outsider with it, even Tyr, tells you just how desperate they were. Bütün... And look, Now we can finally light all the braziers and see what ha. happens. Kesinlikle ya. Bütün mangalları yakabilirim artık. Ben de onu diyecektim. Zaten hepsini öğrendi şu an. Neyse burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın yayın kaçta açacağım? 11'de. Allah'tan bir şey olmazsa finali kaçırmayın. 11'de...